Коммунальная квартира. Ну, коммунальная квартира это такая квартира, где очень много комнат, где одна кухня большая на все эти комнаты, одна душевая <laughs> тоже на все комнаты, где <laughs> постоянные очереди в душ, и у раковин толпятся люди, э, дежурят, делают уборку, но и хорошо знают друг друга. Иногда ссоры, иногда кто-то друг друга выручает. А, ну, вообще в России коммуналок много. Коммуналок, общежитий — это пережиток вот каких-то в 90-х, по-моему, последние коммуналки поставили. До этого они были. Ну, люди вообще так давно жили, но <laughs> сейчас их не строят, потому что все равно как-то люди стали покупать больше свои собственные квартиры. Э, те, кто жили в коммуналках, переезжают в отдельные апартаменты. Ну, в, коммунал, в коммуналках чаще стали жить студенты, потому что это дешевле, кому-то это удобнее, кому-то это просто ближе к учебе, ближе к работе. Или студенты, или одинокие люди. Или просто те, кто боится что-то менять и покупать свое собственное жилье. Я думаю, что наш стаж вообще это своя такая, свое такое общество особенное. У нас есть свои персонажи. Есть те, кто руководит, есть те, кто постоянно следит за дежурством, есть э, кто наоборот не следит за дежурством. Разные люди, но отношения хорошие. Не знаю даже, как еще можно ответить. Это своя какая-то особенная планета, что ли. <laughs> Наверное, так. Сама ли я решила жить именно в коммунальной квартире? А, так получилось. Но когда я увидела эту комнату, я сразу в нее влюбилась. Мне здесь очень хорошо. Я в разных местах жила. Я снимала отдельные там комнаты не в коммунальных квартирах. Жила без хозяев, с хозяевами, но здесь мне комфортнее всего. Да, я чувствую себя прекрасно здесь, в этой коммуналке. <laughs> Ну, коммуналки разные вообще бывают. Может быть, это просто... Ну, так случилось, так сложилось, что здесь удобно. Здесь не самые лучшие условия, первоклассные, новомодные, но главное, чтобы скорее всего, не беспокоило что-то относительно каких-то человеческих отношений. Когда удобно с людьми, приятно с ними находиться, то больше ничего не будет беспокоить. Но да и условия меня тоже устраивают. В принципе, все на нужном уровне. Минимум, но он есть. Это главное.